One, two. هيخلص تعرف اموته بس عشان دمي thấy thấy كده هعرف اقدره عايز اختار مش هيحصل لي حاجة لو ضربت بيه يعني خلاص كفايه كفايه ايوه الدم بتاعه بص هجيبه دلوقتي ايوه دمي ايوه بصوا بس بس هموت هموت كده دمي